Ja, não du nicht das aqui atrás não Tu um atrás e atrás não vai para mim. Não tenho um tas aqui atrás não É que pois para perto em dia. Já vê, me dá um não tenho um tas aqui atrás não Ah, tu tas aqui? Well, é que eu não tenho tas, é que eu dou saco. Sério? Se você não sabe com esse saco, me lembra com esse saco. Que, a tu não tinha, mas você não para. Sério, vou... Ai, já ai. babou Kabali ye, kara! Sali, sali pidaw! Nang! Sali, sali, sali, sali! Mantay lomba! outro mang tu, ke basu mang. Batir nami. Ah, mati rabu. Batir. Logo buka bang kana. Masu af kitondu. Hã? Quem é essa parabira? A minha gusta soda, brother. Aí pode com boca. Não. cá me tem. Não, lá me que dime. Não, dime aí para mim, não. Ai, dime aí para mim. Dime, dime. Dime, dime. Não, pariu. Vai. Chega. Matrimonio! Maar Mas só da roupa, weer van. Asina. Boe, hé, ik kon laantje binnen kwaad in halen dan. Kijk, é steeds. Nou, laat ik auto, ik heb ik weer. Ah, met die bij me, deu Nou. Dat is niet. Die bent pintay pa sa ko ipatlote pa sa só? Mac, mi trabalha ba coisa de patlote Mac. OK? Trabalha básico bagayam ni ture não? É Ainda mais se bater daí tudo me relação não? Puta me pensa como casa mesmo gosto com tata. Tem que algo normal? Hã? Eh? Também mesmo amigo. Ai, big. Ai, um ai, big, você boca, Mac, sério, queremos. Tamo, O pide gaseado. Ô, mano, você não vou que trai, velho. Verdade, não culpo assim. João, vou explicar me o mapa de investigação que pessoal, a mim não compreende nada, nada que eu tenho que Não está, não está trem. que é trem, então? Quem é, é, é, Mac? Ah, natuurlijk, né? ja. Ok. Ou abo po saka fo. puxa, ke pushi gitu. Pushan. Nan nanti ta makan ke cabrito. Ja, maar wat heeft die geit dan ermee te maken? Lange smalle droge vieja Een geit? Een arme crimineel, I don't know. Hoe zeg je Flink stom. niet even. Nu kom eens wel. Irene. Quer de bira te douche? Tira die banheiro com sininho. E no que da eyeball, me brother. Essa aí ficar uovo bala. Na papiamento. No que da eyeball, Ei, pra quem botar atrás? Mano, tu vai virar a Tapi kumi yave. Bosa tiri mo nosin kaya. Man, mi duwan mi nasa ko. Labahan na swa. Ang gusto mi duro no. Nda, ikos nanta. Abis usang ka, di ba mi kuwasaro man? Puta, tapya, sa uno ko, ha? Spisano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ron, baby, Ron! Ron, dinay! Tadironan ta. Mutrabo na da hinda. Unda ba ahaya e paki festo nang. Tadi tadi ay tadironan ta. Tadironan ta. Espantabos nanta. Ok, nós recebi mais informação para o que se trata. É droga Flintstone. Tá sendo taco e tips não tá tentando. Então agora aqui nós temos informação mais concreto. Luiz, Sim, por favor, velha belta, não, por favor. Informação não concreta sobre Flintstone. Só compreender que a droga aqui está circulando na escola, em bar e uma comunidade de alta sociedade. O hospital é registrado acaba 18 casos de overdoses. Na escola, de investigação a Sarina Claco tem cinco casos com a droga que dentas, de qual dois estava tá docente. Está significando chunan que a droga que está circulando hopelie e está afetando nossa comunidade. E até requerir para nos pagar a coisa que mais lhe é possível. Pois, magna obra. Portanto, nós temos mais informação, revisar aqui, sim prefiro a verdade para por mobilizar e bater a mais informação para se nos possa solucionar o caso aqui, ok? Manobra. Bom, usar que classe dá? Mas mira, dentro do file, é da tem que vi adri vir veio. Ok. Pero não sei disso, tem que ler essa hora aqui? Então, eu não sei. Um, pero agora... Paso mi ahaya, mi ahaya información an camina con una su adres ta. Wak, eta kaya kirindongo 16, mm -hmm. black bar, eta asa bibo kusu mayoran. Mm -hmm. Onda onta millones bai na su casa of demi mi que camina nos po gare. Ok, pero porta ainda bai casa, of porta que se co treine. Aqui não nos assegura com essa aí. Bom, é, tem razão sim. Mas não vai por você aí, Why am I still here? Why am I here again? João, mente não tá bom. Sim, passou beta. Me paciência não tá cerca de explotar. Ouvi sabe? uma ronda. Tende, tende, tende, tende. Uma ronda. Ok, tende. Mi, mi, tem operato sim da tá tende coron. Mi não tá a defender, mas cai será, mi tem mas cai será. Mi, mi não tá a tende Mēs māstas minūsā, minūsā, minūsā, minūsā, minūsā, Bek, bek, e bira pus, e é ta, bek e ta stek, e é bai leo, ai, ai, ai. Bek, ganda liba. E. Relax. Botei papia é ouro. Botei papia ouro, David. Entende? Segume é tem um warehouse só algo assim, caminho sa war, so isso. jedes. Kost 19? Da, tá Bufalter! Tá. So. Ah. Was haben? Abo. Vou contrário para minar, viu? O que passava, trope? Uac. Te ainda para não pôr nem bisami que dia para bim biba seca mi. Turbia para bim que da drumi buy back. Bim bole buy. Me que Carajo, que hora o? Neta o que porque essa coque? Que hora? Turbia comigo misa que tema? Que hora o? Que hora o? A outra que hora o? Ah, me deu um trabo que hora o? A o que não. Você aqui comigo engane assim, não? Eu ninguém tirava. Pero ate gai. Ah, a Daniel! Para! Outra vez, mano, tá corre, batendo com o bocore, me tá tirando, me tá bissado. Rienta de onde <laughs> que tá? Shibo com Flintstones. Tem, me tá tendo algum amigo. Você quer dar uma tendo algum amigo? Vedi? Hum? Mm. Strani uopi. Nossa, não é assim, Business tá bom. Tá querendo tá bene, né? mas se vende droga nesse né? colho usando gina? Well, né? mi dá me da querem. Então, que só chama eu ter assim. Aqui é três lunas. Hum. é bom. Mas eu dei três para quatro lunas, não dá pegada a atender por caso. Quero começar em cinco anos. Cinco? 나가봐야 레고생 근데 예를 들어 비라마스면은 좀 오초시나 음. Usar uh. que coisa? Não gosto nenhum, cabelo largo tem. Gabi social também vira baixinho um beck. Ando, eu sumo da que dá anda muito comigo, também sabe. Que minha amiga quer, nós vamos manter essa baixinho especialmente para. Uh. Com a, com a Gabi, com a Gabi. É mm. Gabi mesmo? That's gonna be you every night. Então, yeah, eu me hasta merdia, depende de seu mood. Please, please, não encame din. Então, mm. diga se ainda que tra. Vaya, se mm-hmm. vou cooperar conosco, vamos por o aqui conosco em cada outro pago. Quem tá bom distribuidor? Roman, define que conosco a Diego Hope Seca de Caso de Flintstone, danke na Nathaniel. y dos, tim, eh, dos uh, ah, detenidos, Jel y Timo, Tesnanco, a darnos más información do cambio de sí Que me di, não está casi, casi libre, boa ruta para solucionar el caso de Flintstones. Uhum. Yeah. Regalo me dá o lugar onde amo. Bom, No, sí. No, no. ¿Hay ah, que rabiar con me? Sí, está falta no. Fica 40. Incrível. Stop filming que Flintstones eh. nem. Hey, guys, stand We have to move fast. Met mm, die eh, distribution, die eh, Voor mij? Ja, voor jou. Hey, lekker. Um, e distribution die e droga Flintstones, maar kom de courante distribution dat ding in e area di New Mexico. Oké? Okay? Bang. Bos. Mac even niet, hè? Sim, para compreender informação, pergunta, Botim, um, Pero, Johan, nós? Gina. Nós? Nós, a mim também também, como estão? Bang, let's move! Mesmo calor. Kiko? Calor. Boss, vamos se tem que vamos, frio. Ambo! Frio. वो भी कल loura que vem, né? Era quanto tempo? Era quanto mas você deve Você está address? Você era boca ali atrás, não? Boss, não estou vendo. Boss. Que é dentro de Tipo sabão. Daí afeto de Flintstone atrás, hein? Né? Mac, a benta Flintstone dá um você bebê? Dou outra pipi também. Eu ouvi falso botar, Mac. Eu vou começar com falso botar. Vou começar, mano. Rex, Rex, bumisamin nggak GPS? Llega di rumah. Tranquillo. Tur tur. Oh, gitu. oh. Pregătia în două, eu me da prin riba ruma, mă mire în baipa bom, mas que da cheda mai straiu me, mă pensa că que riba na sa, ne mi. Pregătire ne cura. Ida, nu gute con un tiki, mă sa capa, se o uai caia tá, eu to guardando a dasi. Tu go guardava de 6 6 não sai. Am eu de aqui tá. să mă. the phone army of both. Phony army of both, you know? You know some rock. Saki tá sushi. Sim, é como assim aqui. Vira, vira, tira! Onde está? Onde está? Aqui! Não me trema, não Olha Ali a perna, guys! Fala com o Subi, não vou mirar lá, não sabe onde está. Onde está? Nada. Olha, mãe. Ai, sua saca! Ai, Também, tá vamos te queimar, vamos mirar. Até que é é até que saque sushi. É que é saque sushi, não sei o que. Que grosinha assim. Até olha aí. Yes, one shot. Esse mesmo. Mas, olha bem, não, amor. Minha melhor outra coisa, eu estou largo na sua cabeça. Yes, one shot. Yo, guys. Pero que hay tira. Que ele logo botar mais de um no mesmo ar. Bravo, ele me ter no mesmo ar. Bravo, arma, mano. Vai de boa, Bravo. Que que homem é assim, não sou. Ei, não te rambo, bio, hein? Bravo, é. arma. Ei, 10 dólares. Não me tem nada. Ei, ei, 10 dólares pra cá, Não tirei. Vá. Corre. Você de 3. 1. Não te rambo, só. Não me estende. Hugo. Boss. Alô? Que come si po? Hey! Yefe. Não amo baia. Atunga. Bang. Stop! Palinam. Drinta. Boyu. Drinting ding big. Uma manda mira quando cabrito tem ding. Bem, vou tentar pegar um homem na mão. Ela fica me cara sua. Ei, bolo tu quer puxar me, vai cueca bate gai. Até, mira ya, ei bolo cura um, dois. Tu bia, isso aqui tá tá falta, brother. Isso aqui tá boa falta. Diz sobre mira cabrito. Não. Pela guiné. Não bem me traz. Ava ah, queres encanar, mami não encanar Antônio. Vamos buscar um jogo bom não também, tá, mal alto cansa ainda. Tu mandar o bebê coi. A ah, missa quem manda é buscar na chef Opa. Nós buscar gai young. Pero agora, Johan, uma pergunta. E informação que nós temos de warehouse, não está válido ainda? Não, mas compreendo que agora que está em agosto, não tem meetings, não. Dus, en anders niet meer. Oké, dus wat wordt het plano? Eu tenho um plano, zien. Hier, een nooswa. Dan zitten we bokken en wat aan de koebel. Alright guys, how are you today? Are you ready for work? I'm ready to work. You're ready, you're ready, you're ready. I'm ready. I'm ready. I love you, love you, love you. I like you, love you. Come on. Yeah. Hey, Guys, Hugo, eh, kom, we gaan even water drinken. No, ja? we're going to a meeting. Nee, Come to the meeting. Ja. Mooi, de aura. Ja, drinken. Kom maar. Ja. Johan, was ik een meeting? Hey, let's go. Ja, meeting, meeting. Straks gaan we een meeting. क्यों was सासे आम भी मुझे क्या लो I don't wanna, never mind. Wat? नोस्टिंग दोस्त आया aan after walk Oké? Dus, Dus, our की finally, nog enough evidence van ons bike Miti un plan, esa vara, vara, vara, vara. a mim encargar que parte planificação, até bom, daqui tuxe plano que vai estar. Wow. Essa aqui é o plano. Não só vai de para dentro, Nana, então última vai atuar. Mami nu pot absolut acum o să achibra cu otru pami. I just can't. Nu stau bata chibra ca bă fei prome cu bă prezenta Ioan. Mi nu por, Gina. Ora michere cu ah, abota diferente, bota mescos cu tur. Assim não vou sair logo, vou o quê? Você não vou para trás de tampouco. nunca más No perme, No hacen nada conmigo más No atender conmigo más A mí como claro.